Это на воздействие на живую клетку. Это воздействие на живую клетку. Исключается возможность психогенного воздействия. Вот. Происходит опыт инвитра, который не связан с э, организмом, способным на внушение Эффект. То есть здесь нет психогенного воздействия. То, о чем всегда шла речь, не является ее воздействием следствием мощной психотерапии уже под влиянием психотерапии происходит аутосудистие, влияющее на все остальное. А здесь, в общем, влияет не на кого, только на собственно биологически. Значит, видимо, происходит какое-то энергизирующее влияние. Но самое интересное, что я от вас чувствую жару. У меня вот тут разогрелась щека. Что, Люся, вы тоже с вам А у меня здесь, <laughs> я чувствую здесь жару, у меня щека разогрелась просто-напросто. Поздравляем вас с успешным проведением Да, действительно, это надо сейчас все записать. Удивительное дело. Сейчас мы запишем все это дело, пока да, чай. наслышаны чай. были, наслышаны чай. Ну, были, но чтобы так. Прикинем <laughs> и напишем. Это только я, насколько я, насколько я понимаю. Сперма стоит несколько часов. И э, сперматозоиды, так как у них там э, энергетический потенциал падает за счет того, что там питание снижается, значит, они прекращают свою подвижность. Это так, так положено. Э, они прекращают свою подвижность. Но они еще не совсем мертвые. То есть, когда они совсем мертвые, тоже номер дохлый. Так вот, она по воздействием начинает э, сообщать им какую-то энергию, предположим, под ну, воздействием тепла, они начинают двигаться быстрее их начинает двигаться больше. Не надо меня снимать, потому что это... Поэтому, когда она сообщает им какую-то энергию, у них повышается подвижность. То есть они, я, она им сообщает какой-то заряд энергии. Естественно, вот это прям удивительное дело. Но то, что то стекло забегало, я была потрясена. На первом стеклышке, так сказать, ну ладно, значит, там, но что то стекло все забегло, здесь была, наверное, совсем плохая. Ну вот мы смотрели, же холодное стекло было совершенно. Но у меня разгорелась щека с вся стороны ужасно. Ты знаешь, я прям удивилась даже.